macam ni pula angle dia so battery memang 7.4 watt, sama setting kamera masih lagi tak boleh nak fokus so nanti saya bagi close up lah ha, ini suppressor suppressor dia so dia pakai uh, dia apa Straight anti clockwise punya so ni ha, nanti saya pasangkan dengan uh, ni Mac mic ala-ala macam perspector punya eh, masukkan dia a siap naik prime kan dulu alright jom kita pergi test fps ok so sekarang kita test fps di belakang rumah so ini Mr. Chrono sudah ready so sekarang kosong ah. Mr. Chrono sudah kosong right kita mulakan 171 eh 179 179 Jom kita pergi auto pula Alright, so ini dia uh, dapat dalam 11 biji satu saat dan 172 average dia apa ha tengok ni so maximum tu pecah minimum average dapatlah around dalam 17 ke 175 lah alright ini dia itulah dia review untuk Mac 10 harap maafkan Sean ya kerana ini adalah buat review di rumah so masih banyak lagi <laughs> tempat yang